皆さんこんにちは、るちゃんです。たんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。 现在的时间是日本的早上，差不多九点。早上，我跟文章想说，今天要来吃一个比较台湾风格一点的早餐。哦，台湾的早饭，めっちゃ好きなのね、俺。 <laughs> ちなみに今日はあのパジャマでてます。哦，可らしい。 <laughs> で猫いただいた文档的话呢，偶包上半身的话呢换成外出的上衣。 <laughs> 僕は着替えました。 <laughs> 因为下面大家看不到，他就穿睡裤。那我们两个今天要拍的影片呢，就是这个噔噔蛋饼， <laughs> <laughs> 在日本呢也吃得到蛋饼哦。 其实很多人蛋饼皮是自己做啊，但是我就想说，我很好奇，就是益美的蛋饼皮吃起来什么味道，所以就实际买蛋饼皮给文试试看。ちょっとね、食べた気がする。あの台湾行った時に朝ごはん屋さんで。なんかちょっと食べた覚えあるなんか春雨とか入ってるやつあれはちょっとアレンジされたものああ、普通のタッピーは確かに食べたことないそうなんか本格的なじゃないからあの今回本格的の作ろうかなと思ってます 那给大家看一下，我们两个今天除了蛋饼皮之外还有什么食材？那因为今天要做的是培根 cheese 蛋饼，所以呢就有蛋饼皮跟 cheese。cheese 不知道我们买对哎， <laughs> 因为我是买这个在吐司上会融化的。还有培根，培根，培根，培根。然后呢，还有最重要的蛋。大好 女は苦手なチーズがありますでもチーズ入れた方が本当美味しいから入れさせていただきますね期待那我们就開始吧首先先拿蛋蛋は何個にしようかな2つ2つしよう2つにしましょういきますよ第2個目まあ一応成功しました成功しましたぎ <laughs> こちないな搅拌 ようようようじゃないのあと正直に今日はアレンジするためにもう一つ用意しましたえ何餃子の皮ですあの餃子の皮も作れるって聞いたのであの一応買ってみてどっちの方が美味しいかなと思って食べ比べたいと思いますえー、餃子の皮美味しいん美味しいらしいよパリパリの感じになるから美味しいいや最近ねステイホームでねあまり外に出る機会も少なくなって 家で過ごすことが多いんですけどうちではねウーバーイーツの方が多いですすごい頼んでる然后もなんかネギクレープパンみたいなねうん思いました <laughs> 思いましたるよ、揺らしとかないと、うん、下取れなくなっちゃうんだよね、うん、気をつけないと然后呢我们翻过来之后就要放入培根和 cheese 现在炒培根 炒めていきます軽くベーコン焼きましたそしてじゃあベーコンを入れます単品本当作りやすいのこの皮最初作る人もいるけど皮からそうへえなんかこ粉とか入れてすぐできるらしいよでも私がちょっと面倒くさがり屋だから、まあ、確かにできそうではあるなうん生后放一片 cheese c これはね台湾の朝ごはん屋の本場の味なんだ何にその格好つけたい言い方接下来要把蛋饼切块わあサクサクわあこれが台湾の朝ごはんだ完成了蛋饼できたね 养蜂的台湾 boy，我台湾得看鸡蛋饼。我们两个这次做的是 cheese 蛋饼，刚好是早上。那我们现在来试试看蛋饼。嗨，走酱油膏，我们两个本来想说用章鱼烧的酱好了， <laughs> 感觉没有很合味，吃看原味。 おいしい。うん。あと胡椒入れたらよかったね。う嗯，我们家有黑胡椒，等下用饺子皮做的时候也来加黑胡椒，应该会更好吃。卵とベーコンとチーズが全部ね絡み合ってね。なんか普通に口に入れた瞬間美味しいねこれ朝ごはんから食べれるのは幸せだななんか台湾はウィンナーとかあとハッシュドポテト入れるやつ私いつも食べてるうんあと唐揚げ何でも入ってるのねそうそう何でも入れるのあこれチーズ入れた方が美味しいわほら 也得有かった如果只有文浪一个人做的话，他一定不会加气势。可是就是要加气势才好吃啊，所以我就硬加了。然后果然吧，加气势比较好吃。嗯、毎日違う味変えるから、みんなすごい楽しみながら食べてる。日本もこういう朝ごはん屋があったらいいのにね。超自了。ふにゃん今度台湾行ったら台湾の食べてみる。うん、個人的にはハッシポテトのおすすめ。いきなり朝からカロリー高くない？ 我微信呢。 <laughs> 那接下来我们两个用饺子皮做做看。豆渣，卡哇 go go。那接下来我们用饺子皮来做蛋饼啦。用饺子皮做的话，好像会比一般的蛋饼比较爱脆一点点，因为我跟文章都喜欢吃那种脆脆的口感，其是蛮兴奋。等一下，等一下，你刚，等一下，你刚，好。文章会打蛋。哇。哦，不要粉了。 好漂亮啊！谢谢。じゃあ餃子の皮入れます。おお、いい音だね。なんか中華料理って感じ。 <laughs> お、7枚使うか。おお。ええー。真ん中いった？有连接的地方啊，这样子压一下。这是我听我朋友说他是这样做，然后说很好吃，所以我想说，那我也来试试看。お願いします。 现在感觉蛋已经差不多了，我们把培根也放进去。培根刚才已经炒过一次，了，然后呢，再放入我们刚才没有加的黑胡椒。然后把食柜留给你吧，的最后亲自来吗？真其实我们两个也不知道这样煎蛋饼是不是对的，但是蛋饼这种东西呢，就大家都有各自的方法，煎出来好吃就好了。 おおいいねおできたできたこんな感じだ、あいいなんか見た目はさっきと一緒だねいいねいいねいい感じいい感じ中断餅あなんかさっきよりサクサクな気がする本当餃子の皮すごいサクサクだから美味しいってみんな言ってるからさあそうなんだうんだなー 我们的饺子皮版本也做完了。这次饺子皮版本呢，我们两个有加一点黑胡椒进去，所以味道的话应该会跟上一个比较不太一样。Black pepper 入れてね、ちょっと楽しみだね。嗯，一定会更好吃。ちょっと改良版。改良版。然后又有饺子皮，又脆脆的。しかもなんかさ、綺麗にいけたね。ほら。やばい最初の方が難しいね。 <laughs> だから今回ちょっと慣れだから、もう簡単に巻くことができました。ね、ルーちゃんでも巻けましたよ。 连我都可以，大家一定也可以。先听听文啊，食べましょう。ベーコンと餃子の皮。うん。さっきより美味しい。うん、美味しい。餃子の皮もあり。うん。ちょっと硬くなってる。ルーちゃん多分好み。うん。油すくダメな感じ。うん。うん。うまい。 <laughs> やっぱ台湾の料理って美味しいな。簡単に作れて、安くて美味しい。もう最高よね。最後一個。 班主哥，等等。其实我本来想要加更多台湾有的蛋饼口味给文章吃，可是因为日本这边没有卖这么多台湾有的食材。那都那个味乃么耶这个狗都猫的？啊，绝对好吃，绝对好可是日本的味乃跟我们台湾那个热狗蛋饼热狗吃起来不太一样，他们算是。 香肠的感觉。虽然文章喜欢吃香肠，但是我还是没有买，因为就觉得不够台湾味这样。ツナマヨもあるけど、私とふーちゃんどっちも多分ツナマヨ苦手だから今回してなかったね。うん、たこ焼きみたいにさ、いろんなもん入れて食べれそうやね。 正直に今年もともとワンダンを台湾に連れて帰りたいんだけどあのねこのご時世ねやっぱりみんな家で自粛してこの家でも簡単に台湾の味が食べさせられるようにあの今回ダンビンをやってみましたこんな簡単にね台湾の味が食べれるのはすごいいいねふーちゃん初めてだけどねダンビン 哎 <laughs> 台湾食べた。我那时候带文当去吃的是板桥的芳林美而美，就是他们有个叫蒙古蛋饼的东西，大家可以看影片，那个真的很好吃。因为我高中的时候非常的爱吃，我们高中同学会买给我们吃，我就想说一定要带文当吃吃看。可是说带他去吃了之后，就想说啊，反而没有带他吃到大家都在吃的蛋饼，所以这次就做蛋饼给他吃。 まだ今度台湾行った時にあといっぱい連れてあげたいよ朝ごはんだけじゃなくていした带文章吃港式饮茶、水饺、八方云集就什么东西想带他吃就对了俺全国の夜市行きたいなと思うなんかいっぱいあるんでしょ夜市っていっぱいあるいっぱいあるその全部ちょっと制覇したいなと 文章很喜欢玩那个夜市的那种射击啊，或是丢东西的游戏。可是可能台湾人反而比较不会去玩吧，都是吃东西。啊，当然吃过了，哈哈哈。太好笑了，都玩不下去了。但 <laughs> 是刘姐的话比较上。哎，我超厉害的，刘姐吓到我怎么那么强？ <laughs> 好，那这支影片就这样子啦，很开心可以让文章吃到蛋饼。那空洞的话少，但是命呢也得也是足够跟他斗嘛。哦，谢谢。 那这次影片就这样子啊，我们下次影片再见。希望之后疫情可以快点稳定，才可以赶快带文档吃台湾的东西。那就这样子啊，大家见，拜拜，拜拜，See you next time，拜拜。